<laughs> У меня вон где она клюнула. Красиво. И тут же щука разворачивается и атакует второй раз, и видно, как блесна заходит ей в пасть. Ну ничего, мы, по крайней мере, на плаву. 5,5-6 километров в час. Через час будем в поселке. Вытащим подушку, перегрузим. Перегрузим, а может не перегрузим, может пойдем вторую лодку Давай, давай, давай, давай, греби, давай, ты сможешь. Жду, когда она устанет. Андрей, как вам рыба, собственно, пойманная? Неплохо, неплохо. Привет, народ, всем доброе утро. Начинается новый день, мы проснулись. Хотя я бы еще, конечно, покемарил денек-другой. Вот, но обстоятельства, дела требуют срочного вмешательства. О, ну и рожа у вас, Шарапов ламбового мыса. Ну, народ, сейчас позавтракаем, будем вешать мотор. Нас встречают сонные собаки. Они всю ночь несли здесь вахту, охраняли гаражи. И, собственно, покой лодок и моторов. Итак, народ, вот вторая лодка. Что, как успехи? Здравствуйте. Лишние провода. Ну что, как успехи? Успехи. Прекрасно. Прекрасно. Как обычно, лишние запчасти остаются. Да, эти отправлял в ремонт, а они это. Сейчас я, я вижу. А, они подсоединяли там, испытывали двигатель. Ему четыре ага. провода пытались. И эти провода, понимаешь, оставили здесь. Я смотрю провода, ну все прикручено. И мы эти концы туда продвинули. И не можем разобраться, ничего не получается. Нужны, Если бы не Федорович, он до сих пор бы репу чесали. Ладно, главное, чтобы пациент у нас жив. Так, а тем временем, Серега, что ты делаешь? Керосинка чая. Это для вертолета топливо. Ну, ребят, подушка не пошла, поэтому будет работать вертолет, по всей видимости. А для этого нужна горючка. Вот так выглядит крейсер наш. Пока... Пока все непонятно, но все преображается на глазах. Небольшой экскурс по бывшему гаражу, где хранилась и обслуживалась техника, которая строила плотину. Михаил хотел сказать, э, что этот гараж обслуживал технику, которая строила Курейскую гидроэлектростанцию. Она была поставлена на реке Курейка в правом притоке реки Енисей. Находится недалеко от поселка Светлогорск в Турханском районе. Она является второй заполярной гидроэлектростанцией на севере Красноярского края. ГЭС предназначен для энергоснабжения Норильского горно-металлургического комбината, а также Дудинского и Игарского промышленных районов – 4 июня 1975 года на берег Курики высадилась первая группа гидростроителей в составе 19 человек. В апреле 80 -го года на основных сооружениях был произведен первый массовый взрыв скалы на подходе к строительному тоннелю. В июле 1985 -го года было произведено перекрытие реки Курейки. Первый агрегат Курейской ГЭС был поставлен под промышленную нагрузку в декабре 1987 -го года. Когда-то в поселке проживало 11 тысяч человек, но, как и на всех стройках века, после сдачи объекта такое количество людей перестало быть нужным. Люди уехали на другие стройки по стране, и только умирающий остов когда-то огромного поселка напоминает о когда-то бурлившей здесь жизни. На данный момент в поселке находится около тысячи жителей, и, к сожалению, все, кто может, оттуда пытаются вот уехать. Чтобы не повторяться, кому интересно, приглашаем посмотреть наши майские приключения на Путарана, чтобы вы знали о поселке Светлогорск, о Курейской ГЭС и вообще, что же такое плато Путарана. А какие там были пойманы щуки. Эх. Так, все вроде ладится, все вроде нормально, кроме погоды. Поднимается ветер, накрапывает дождик небольшой можем попасть на волну. Но это нас не остановит, все равно мы пойдем. Полоса неудач нас не покидает. Теперь приходится ремонтировать рулевое управление. Нашлась неисправность, но, слава богу, ее можно устранить. Вот. Ну, ребят, будем кормить воробьев сейчас, смотрите, видите. Нормальный гаражный воробей пришел, взял свое, отошел в сторону. Доброе утро, народ! Ну вот что, все проснулись бодрые, веселые, начинаем праздновать мой день рождения. Да-да. Я пойду открывать подарок. Мне жена с собой вручила вот такой подарок. А что там? Я не знаю. Сказала, тебе пригодится. Делают палочку. Точно пригодится. Туалетная это... бумага? Нет, это термобелье, лой. Самое модное, которое есть. Елы палы. Я вот такое же носил лет 6. До сих пор носится. А до тебя еще отец 12 Офигенная лет носил. Термуха. Все как новое, да? Все, жена, большое тебе спасибо по делу. Точно пригодится. О, это, ребята, я привез Скользкого. Юра подарил мне такую футболку вот, Юра, футболка побывала на Путарана теперь. Все, клевый подарок. Я надеюсь, еще Путарана мне подарит вот такого Харриса. <laughs> Руку вывихнешь в плечи аккуратнее, меньше показывай. <laughs> О, ребят, мне тут еще письмо, короче. Вот, сейчас буду читать. Но это уже без вас. Я узнал, ребят, вот с этим крючком местные ходят на рыбалку. На куней. Нет, мне сказали, что на эту, на уклейку. Насаживают сюда червяка одного, сюда червяка одного. Нет, сюда червяка, сюда три батона хлеба. И вот с одной стороны уклейка побольше, с другой поменьше. Вот, вот на эти две уклейки всю зиму и живут. Так, ребят, отремонтировали мы рулевое управление. Ага. Почти что. Почти что. Сейчас будем проверять, работает, не работает бобина. Рулится, не рулится. Ни много ни мало судьба экспедиции зависит от этого. Пусковое устройство «Револтер» – это надежный запуск в любой ситуации. Проверено нами. Это работает. Не забывайте, зима близко. Ссылка в описании. Скидка по промокоду Герасим Шерп. Контролька пошла? Контролька пошла. Отлично. Ну и все. Вот. Газонь побольше надо. Там. Но ну, там мы все равно в сторону идем э, запада сейчас. Да нет, там не блин. Ожидая вторую часть путешественников, задержавшихся из-за капризов техники, мы отправились на рыбалку. Разведать, где есть какая рыба, посмотреть, насколько упал уровень воды и достаточно ли она чиста для ловли хищника. На базе был у нас порядок, и мы уже были готовы к приему третьей группы нашего путешествия. Да-да, третий. Она прилетит на самолете в Светлогорск, откуда ее доставят на базу вертолетами. Мы направились к рекам в изобилии, впадающим в реку Курейку. Где-то из-за высокого уровня не было места для посадки, где-то была очень мутная вода, и уже отчаявшись, мы решили половить хариуса и окуня для разнообразия. Вода только пошла на убыль, а водохранилище только открылось ото льда. Природа резко по-северному просыпалась. Лето очень коротко, и надо успеть родиться, дать потомство и умереть. Буйство красок впечатляло, в воздухе сновали миллионы тонн летающих тваринок, каждая из них хотела жрать почему-то именно нас – на вершинах сопок до сих пор лежал снег, сотни ручьев лизали каждую и прорывали глубокие морщины, как на лице старца. Соединялись, становясь все сильнее, превращаясь в малые реки, не спадая водопадами, образуя каскады ступеней. Мы еще посетим крупные водопады плато Путарана, и, поверьте, это незабываемое зрелище. попытаемся частя. Нет, это хорошо, у меня вейдерс есть. Зараза, комаров-то. Нет, харюзок. О, какой харюзок! Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время, с которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент, верный помощник и друг в ваших руках – Наш выбор – якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. А, ребята, смотри, какой красавчик. Ох, а. ох ты, ах ты какой красивый. Запротоколировать. Окунь здесь ловится просто совершенно вот так вот. Хоп. Кидаем ему. Вот все. Нет. Есть. Есть, ребят. Не знаю, что это я поймал. Щука. Щука, наверное, нет, окунь. Окунь. Окунь подбагрился. Оп. Вот такие вот. оу, Вот такие вот горбыльки здесь ловятся. была поклевка, что ли? Комары, зараза. О, вот поклевка, ребят, была. Оп. Есть. Ач. А кто же это был у меня? Харюзок был. Ага, вот тут вот прям в этой струе бьет. Щука! Щука здоровенная! Оп. Ха <laughs> -ха. Ну только больная, вся обкусанная, здоровая щука такая. Ух ты! Вот она! Чука -хе это, хулиганка. Так, ребят, будем харюска ловить. Нету таймени, не хочет ловиться. Ух, ребят, какая вода здесь вкусная. Хорошо. Хорошо, хорошо. Ну хочется чуть-чуть еще. Магазин кедр. Здравствуйте. Так. Да, ну, ребят, местные цены удивляют. Ну что, мы долго совещались и решили взять пару ролтонов. Ребят, я не обманывал. Правда, мы взяли вот дорогу себе перекусить. До Шираки. На три, дай. Хорошо, хорошо. Но хочется чуть-чуть еще. Что ж, с рыбалкой сегодня не получилось. И мы решили лететь в поселок Светлогорск. Узнать, почему такая задержка и не нужна ли наша помощь. Вот стоит наш именинник. Вся честная компания в сборе. Ну, Герасим Васильевич, с днем рождения тебя, дружище. У, спасибо. А! Ну как вы тут? Забуксовали? Все, Герасим Васильевич, с днем рождения. Спасибо, спасибо, друзья. Давай, давай, Гера. Шестикратное, ура! Гера, Гера. Оу. Гостей приглашал на Путаранов. Да, да не говори. Спасибо. Ничего себе шеришь ты. Что? Иван, говорю. Вот так я и встретил свои 40 лет на плато Путарана. Согласитесь, единицы отмечают день рождения на Путарана. И, и, наверное, один я отметил 40 лет на плато. Здорово! Все, ребят, покидаем Светлогорск. Перед ним обратно на базу. Ребят, ну что ж, у нас и наплата Путарана теперь есть. Гриль о гриль. Сегодня у нас будет праздничный ужин. Блин, комаров сколько сегодня, ужас. О, блин, опять дождь. Теперь же в эту сторону. Смотрите, сколько комаров рядом с грилем летает. Че, какая рыба моя? Ну что, чистит эта чистилка, нет? Нет, еще не пробовали, еще вот, вот, вот сейчас будем щуку. Так вон окуня а попробуйте ну, одного по почисти. А я сейчас щуку начну, Гер. Так, все, я вам вертаю взад. Че? Русачи. Это, Это Мишин. Ну расскажи что Ну как вот ты себя ощущаешь 40 лет? Ну, ну как тебе сказать, как старый дед. Да ладно. <laughs> Да шучу. Затянуло-то все хорошо. О. Ну, для готового надо будет, да. а, видишь, смотри, вообще не пригорает. оврику к этому. Привет, народ! Посмотрите на Мишаню. <laughs> Тут, ребята, обстановка такая. Да, мы на Курейке находимся. Река Курейка, вон плата Путарана вот там вот уже. Ну и жарим первую пробную партию щук вкусных. Ой, какой запах. У нас теперь на Путарана первый угриль появился. Ну а куда без него? Никуда и никак. Это там 700 модель на большую компанию с большой площадью. Так что обкатываем его. Надо, чтобы рыба сухая была на гриль. Падает когда, да. Нифига у меня сегодня будет этот ассорти. Гриль ассорти, да. Так, ребятки, ну вот путаранская щука. Только недавно хвостиком виляла. А я выложил вот таких вот вкусных окушков мы наловили. Попробуем. И самые последние будут я уже руку набью на этом гриле. Самые крайние у нас будут харюза. Вот три таких красивых харюзочка. Сейчас мы их еще заполовиним. На коврике, ребят, вообще ничего не пригорает. Блин, какая вкусная рыба. Это просто щука. Ну вот, окушки у нас сготовились уже. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «Огрилл». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду Герасим Шер. Ссылка в описании. Ну вот и готовы наши рыбы. Пойду отнесу. Сейчас будем садиться за стол. Сбегаю в баньку быстро. Открывайте дверь! Ну а дальше был стол, дружеская беседа и разговоры до утра. С днем рождения меня! Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если не трудно, поставь палец вверх. Подпишись на канал, расскажи, что ты думаешь об этой серии в комментариях. Эти несложные действия помогут нам стать еще лучше. Конечно же, оставайся с нами и смотри наши новые видео. Всего хорошего. Искренне ваш Герасим Шерп.